ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧୂମଭଟା ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାରାୟଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି ଆଖପାଖ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ସମେତ ମହିଳାମାନେ ନାଚି ଉଠିଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଫପ୍ସି ଗ୍ରାମର ସୁନାମଧନ୍ୟ ପାରାୟଣ ଗାୟକ ଆଶିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବ୍ୟାସଦେବ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ପାରାୟଣ ଗାନ କରିଥିଲେ ଓ ପୂଜକ ଭାବେ ପଣ୍ଡିତ କୌଶଲ୍ୟ ପୌରୋହିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିଥିବା ବେଳେ ପୂଜାକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତିଦେହ ଓ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅନ୍ନଦେୟ ଅଧୁମାବଟା ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ବିରଞ୍ଚି ବୁଡ଼େକ ନାରାୟଣ ବୁଡ଼େକ ରତନ ସାହୁ ନୀଳମଣି ଦେୟ ଚୂଡ଼ାମଣି ବୁଡ଼େକ ଚିନ୍ତାମଣି ବୁଡ଼େକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଡ଼େକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବୁଡ଼େକ ଓ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ସହ ସର୍ବତ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ପାରାୟଣ ଦେଖିବାକୁ ଶହ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଦେଖିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିଥିଲେ ବେଲପଡ଼ାରୁ ସୁଦାମ ବୁଡ଼େଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ उत्कल खबर